Eu să încep probabil cu un pic de istorie din, uh, de prin copilăria mea. Eu mi-aduc aminte când m-am dus în clasa 1, eu aveam un coleg de clasă care scria cu mâna stângă. Și profesoara foarte mult insista și încerca să-l dezvețe și să-l facă scrie cu dreapta. Uh, nu mi-aduc aminte dacă el a început scrie cu dreapta sau nu, dar mi-aduc aminte că el era probabil cel mai nefericit copil din clasă. Uh, ulterior, când am crescut un pic mai mărișor, eu țin minte că băieții care purtau păr mai lung sau care ascultau muzică care nu ascultau restul băieților, uh, erau oarecum prigoniți și erau sub riscul de a fi bătuți. Uh, la facultate am descoperit că oamenii care sunt de altă culoare sunt cu greu primiți de societate. Și uh, niciodată n-am înțeles de ce cineva ce este născut să scrie cu stânga e forțat să fie cu dreapta, de ce cineva care îi place altă muzică trebuie să fie uh, bătut sau de ce oamenii de culoare trebuie să fie obișnuiți. Uh, în același timp, probabil, tot de prin ultimele clase de școală am descoperit că printre prietenii mei se află și gay. Și uh, problema lor într-un fel încorpora, <laughs> încorpora tot ceea ce a fost până atunci. Ei, era și diferiți, ei erau și diferiți, ei și într-un fel scriau cu stânga, dacă putem să spunem așa, și erau și de altă culoare pentru mulți. Uh, chestii care mi se păreau total nenaturale era faptul că ei sufereau cel mai mult. Sufereau cel mai mult atât pentru că societatea nu îi primea, uh, atât pentru că ei nu se înțelegeau singuri pe ei, deci era o frustrare continuă cu care se băteau, uh, se luptau ei. Uh, momentul, uh, unul din momentele de mândrie pentru mine a fost când un prieten care era gay a recunoscut public și asta a fost probabil unul din primele coming out care le-am văzut eu publici în Republica Moldova și pentru mine asta a fost un act de bărbăție probabil să poți să spui pentru toată lumea și în special pentru părinții lui asta probabil a fost dificil, dar acum el, uh, el este mult mai fericit, aș spune. Și lucrând, uh, având colegi de altă orientație, atât în mediul uh, corporativ cât și necorporativ, nu, pentru mine nu este nicio diferență. Adică nu văd diferență de profesionalism sau de fel de a gândi între, între oameni de diferite orientații. De asta eu aș încuraja în primul rând ca cei care sunt născuți să scrie cu stânga, să scrie cu stânga, dacă îți place muzica alternativă, ascultă muzica alternativă, dar dacă ești gay, trebuie să ai curajul să accepti asta și să te primești în primul rând singur pe tine. Uh, nu am mai auzit de cazuri conform că acum în școli cineva ar impune copiii care scriu cu stânga să fie forțați să scrie cu dreapta orice neacceptare în societate trece cu timpul, sunt sigur de asta. Și cu timpul totul va deveni o normalitate. Eu cred că așa cum uh, acum uh, orice gen de muzică este acceptat pentru toată lumea să fie ascultat, orice scriere cu dreapta sau cu stânga este acceptat, uh, la fel și uh, orientarea care acum nu este acceptată toată lumea, să fii gay noi este acceptat de toată lumea, cu timpul uh, va fi acceptat. Sunt sigur de asta și totul va fi bine.